planet Jupiter akan berbalik arah, apa efeknya bagi bumi? Planet Jupiter akan berbalik arah, apa efeknya bagi bumi? 10 April 2019 mendatang, kita akan bisa menyaksikan planet Jupiter berbalik arah atau retrograde. Fenomena ini terjadi cukup lama, yaitu hingga tanggal 11 Agustus 2019. Dalam astronomi, Istilah retrograde sendiri melekat pada perilaku suatu benda langit terkait rotasi maupun revolusi, gerak orbital. Menurut Marufin Sudibyo, seorang astronom amatir, gerak retrograde nyata dan baru diketahui pada era astronomi modern, yaitu 1600N. Suatu benda langit disebut rotasi retrograde jika arah rotasinya berkebalikan dibanding arah rotasi benda langit yang menjadi induknya, ujar Marufin melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Kamis, 4 April 2019. Menurut Marufin, Gerak orbit yang berkebalikan dengan induknya ini dialami oleh dua planet di tata surya kita, yaitu Venus dan Uranus. Arah kedua planet tersebut berkebalikan dari mata. Sebaliknya, apa yang akan dialami oleh Jupiter pada Rabu, 10 April 2019, besok sebenarnya adalah gerak retrograde semu. Dalam hal ini, Jupiter akan terlihat seperti bergerak, mundur, dibanding gerak benda langit lainnya. Berbeda dengan gerak retrograde nyata, gerak retrograde semu ini telah dikenal sejak zaman Yunani kuno dan terutama mudah diamati pada planet-planet luar seperti Mars, Jupiter, dan Saturnus, kata Maruvian. Sebelum terjadinya oposisi Jupiter, kita akan menyaksikan bintik terang Jupiter di langit bergerak semu relatif terhadap bintang-bintang di latar belakangnya. Sehingga jika dilihat pada jam yang sama posisinya dari hari ke hari akan berubah menjadi semakin ke timur dengan kecepatan perubahan konstan. Menjelang oposisi terjadi, perubahan posisi Jupiter mulai melambat untuk kemudian seakan berhenti, stasioner, lalu berbalik arah ke barat hingga oposisi terjadi. Selepas oposisi, Jupiter masih berubah posisi ke arah barat dari hari ke hari namun kian melambat hingga kembali seakan berhenti, stasioner, untuk kemudian berbalik menjadi berubah posisi kembali ke arah timur. Perubahan posisi Jupiter dengan seakan berbalik arah ke barat dari hari ke hari menjelang, dan pasca oposisi inilah yang merupakan gerak retrograde semu. Tidak ada efek secara langsung bagi bumi dengan fenomena retrograde semu Jupiter pada 10 April mendatang. Gerak retrograde semu bukanlah gerak yang sesungguhnya, ini hanyalah efek visual akibat gerak relatif bumi dan planet-planet dalam mengelilingi matahari dengan kecepatan geraknya masing-masing yang berbeda-beda, kata Marufin. Sehingga tidak ada dampak secara fisik terhadap bumi. Dampak yang terjadi lebih pada aspek kultural. pada Desember 1612 dan Januari 1613 Galileo Galilei mensketsa posisi Jupiter dan yang dianggap bintang-bintang tetap di latar belakangnya. Satu bintang yang digambar Galileo sesungguhnya adalah Neptunus, yang kedudukannya saat itu berdekatan dengan Jupiter, kisah Maruvin. Namun Galileo gagal mengidentifikasi Neptunus, karena Neptunus saat itu sedang berkedudukan stasioner di langit, karena sedang menjalani awal gerak retrograde semuanya. Itulah penjelasan detail yang terjadi pada planet Jupiter di 10 April sampai 11 Agustus mendatang. Jadi kesimpulannya adalah gerak berbalik arah yang ada pada planet Jupiter berlangsung selama kurang lebih lima bulan, dan setelah itu akan kembali ke posisi semula. Sekian perhatiannya simak tayangan dari awal sampai akhir agar tidak gagal faham. Jangan lupa like dan share video ini ke jejaring sosial sebagai informasi yang menarik untuk dijadikan bahan pengetahuan kita tentang tata surya. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Sampai jumpa di informasi yang selanjutnya. Salam.